É, como falei no vídeo anterior, eu estou fazendo o teste da mochila da Osprey Mira 26, que estou participando do programa deles Mochila Viajante. Eh, é, como falei no vídeo anterior, eu fiz a escalada tradicional na Nayata, em São Bento do Sapucaí. Eu escolhi aquela escalada porque ela combina um pouco de trilha com escalada, com trilha de novo para voltar. Então achei ótimo para testar um produto deste. Gostei bastante da mochila. Eh, eu fiz uma avaliação completa lá no site, vou deixar o link aqui embaixo. Mas agora vou falar mais ou menos as minhas impressões. Ela é uma mochila muito boa, como todas as mochilas dessa marca, a qualidade dos materiais e acabamentos, costuras são excelentes. Tem algumas coisas que eu vou falar eh, sobre essa fita que é para colocar o capacete, que o mm, capacete fica meio que pendurando. Eu, pessoalmente, não gosto de levar eh, nada pendurando na mochila, nem na trilha, nem na escalada, obviamente. Eh, então, acabei fixando ele nessas fitas aqui e deu tudo certo, mas era um capacete que permitia isso. É, eh, a parte da, da, do reservatório de hidratação é ótimo, ele tem um ímã aqui Entonces, eh, cuando quando você vai andando, él fica preso. en enquanto você está andando na trilha, es ótimo. Na hora de escalar, yo eh, eu bato un poco el peito la rocha y él acabó saliendo. No trae grandes problemas, mas acabó saliendo Eh, mas é isso, confira na evaluación completa que dejé lá no site, Escribí todo. Cualquier duda, vocês me mandam una mensagem, eu vou responder. E agora eu vou mandar essa mochila viajante para a Ju Trekker, do site Mochila Insana, lá em Brasília. E aguardem os comentários dela, que seguramente vai sair nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.